sekarang kita lagi ada di Nara Park Hai kalian lagi di mana di mana Nara Park ada apa Oh iya banyak jamur-jamurnya Wah iya ada rumah pohonnya Wow. Ada balon udara ya. Ya. Jangan loncat ya. Tempatnya asik nih. Lapang. Tapi ini kayaknya lagi diperbaiki. Tuh, soalnya di bagian ini masih acak-acakan gitu sebelah sana juga tuh gitu-gitu banyak longsorannya iya tuh Mika lagi wah lagi naik di balon udara ya ya boleh hati-hati smile masih di sebelah sananya itu di balik pohon ini ya itu ada ya rumput aja sih kayak buat lari-lari anak-anak ini restorannya ya, ada Nenek Pavilion juga ah, my favorite itu pancake ice cream pancake ya Mika ke sana lagi mama foto yuk masih di Nara Park cantiknya lagi makan. Uh, udah makannya? Baik. Nih. Tuh ikut dia. aduh awas kena baju kena baju Hai Mika lagi di mana kamu di mana ya Ali kena bajunya Ali sini ah kena baju ah sini dulu Mika please dong Mika <laughs> gantian Ali gantian lempar lempar lempar eh <laughs> gantian Ali gantian Ali <laughs> Ali gagal Ali ya. Eh. Ali, nggak boleh, nggak boleh. Gantian, gantian kasih kasih Ali, anu, kasih Ali. Anu. Tuh, nanti habis Ali nanti Anis ya. Yo. Nah, kasih Anis sekarang Anis. Ali Ali jangan Ali. Ali, Ali, no. itu itu pesawatnya ambil itu loh pesawatnya tá, velho?